Tá gravando? Oi, gente! Eu vim aqui para falar para vocês do carnaval. Todo mundo já comprou a fantasia? Eu já, olha, uma fantasia é de Menina Maravilha. Olha como que eu tô linda. E tem uma estrela na terra estrela no vestido, e não posso levantar a minha saia porque senão aparece a minha calcinha. Meu pai fica muito bravo, meu pai é bravo, nossa, e depois que ele teve a febre amarela, ele ficou mais bravo ainda. Sabe, eu quero falar para vocês que o carnaval é muito colorido, mas que a sobrancelha colorida é Olha como coisa linda. A minha mãe arrumou a minha sobrancelha. E a minha sobrancelha agora é marronzinha. É maravilhosa. E vocês têm que vir aqui para vocês arrumarem as suas sobrancelhas também. E quem não sabe fazer sobrancelha, vem aprender com a minha mãe. A minha mãe sabe fazer sobrancelha marrom. E não faz sobrancelha vermelha, nem verde carnaval e sejam muito felizes. Vamos malandra, tum, tum. Esta é louca tá brincando brinco bum, bum, bum, tum, tum. Sabe, meu pai não pode ouvir essa música, ele bate em mim. Tum, tum, tum, tum, tum. Eu adoro tum, tum, tum. a minha cachorrinha tá aqui. Ela adora também. Eu vou brincar com ela, tchau.